Kad e, krene partner, e, odavde samo guzete napred, e, pravo napred ovaj kraj štapa. Znači odavde ovaj kraj Znači nemojte da idete ovako. Onda je to suviše velika putanja. Znači ovo je ovo, pa do. Znači gledajte, odavde je ovo, pa do. Ajde gledajte. Ovo i da iskoračite. I u ovoj poziciji da vam štap ide dole. Znači, kako krene kraj štapa, tako u isto vrijeme kreće i vaša noga, sve ide napred. Znači ovako i ovako. Znači gledajte još odavde noga i dole. Znači kad sam dole, e, ja stojim ovako sa ove strane, a kad sam ovdje, stojim ovako sa ove strane. Projekt. Što vi ovako hoćete sa savijenim leđima e, e, da bacite partnera. To je problem čak i kada je partner lakši. Ja sam njega izveo zašto je najlakši od svih nas. Pogledajte, kada uradimo ovo i dođemo do ove pozicije, ako ja pokušam ovo ovako da <laughs> mogu samo da povredim leđe. to znači da u ovoj poziciji vi morate da čučnete, mora da čučnete, i u momentu kad zakačite, vi ste sa kolenima dole. Sada, ovo ide dole, kolena idu gore. Dok ovo ide dole, kolena idu gore, a vaši kukovi se okreću i sve vuku na vašu liniju. Znači u ovoj poziciji treba da uradite ovo, dole, kolena gore, u isto vrijeme. znači dok ovo ide, dok ovo ide, e, dok ovo ide, vi ste u vrh štapa sa njegovom nogom ode na e, vašu liniju. Tako da u ovoj poziciji, da zakačim, to izgleda ovako. Da Znači još jednom, gledajte, da pogledate gdje idete. Ne možete da gledate tamo, a da hoćete se okrenete ovamo Znači, ovo je pokret. Znači, na ovu stranu, tamo. E, možete da uradite i ovako. Ali morate da okrenete A, pošto je sada brže, da ne biste povredili partnera, znači, ovaj Ako uradite ovako i uradite kako ritmu kojim treba, znači partner dobije i mali kako bi rekao, udarac po nozi i onda kad dignete, njemu ode između ostalog. Ali da se to ne bi desilo, partner se čuva tako što prokliza. Razumete, partner proklize, no? Da bi sačuvao, da ne bi dobio udarac po nozi i da... Vidite, ja? Acum e foarte, foarte ca toate vreau să mă koja na kraju štapa. Hop, hop, hop, hop, hop. Šta će